Uh, Danmo Jamanda. I am a music teacher. I am stationed at Victoria Primary School and uh, we are working with street kids. We are teaching street kids how to play musical instruments like the mira. At the moment we have a mira ensemble that is comprised of uh, about uh, five boys uh, after we have introduced this a eh, program where we teach these children uh, music skills, it now serves as a point where any student who comes uh, from any other area to Mashingo uh, has to, to, to, to report to this point. We are having a register for them, and they are even giving a, a, a, a a lot of information to us they are now trusting us that is street 1 hatina chinhu chokwanisa kutibetsera kuti tirarame because tikashayiwa malive skills topedzira takuita zvakaipa kana kuti takwira munjodzi dzakaipa dzakaita sekupinda mapurisa hino katiri tichiita malive skills nokuridza kwatirikuitawo kutotoshuvirawo kuti dai zvadiwawo zvinobudirira kuti tigoonawo kurarama kwakanaka